gaur, 2000 emeretziko otxaiak hogeita sortzi, hamasu urte betetzen dira argi eta inakik bizia galdu zuten. Gaur, martxan jarri eta e, hogeita mar urte beratuago, zaurospenezko dispersioaren neurriak indarrean darraiko haintik. Horendikan ere, indarrean mantentzen den salbuespenezko politika honen, dispersio politikaren, hogeita marrute hauetako ondorio larriena, preso politikoak bizitatzera joateko errepidean bidaia egiten ari ziren, amasei zenide eta lagunek bizia galdu dutela. Argi iturralde eta inaki balerdi, horretarren kasua da hau. Momentu hartan, preso politikoa zen Juan Carvalerdi, beraien semea eta anaia bizitatzeko egin behar zuten bidaia, e, eh, bidea bizia galdu baizitu zen. Jose Balerdi, baita ere, bere semea bizitatzera zikoana, larriki zauriturik e, geratu zen. Eta berriro, gogoratu behar dugu, salbuzpenezko neurri honekin, espazioarekin, preso politikoen giza eskubideak urratzeaz gain, zeniden eskubideak ere urratzen direla beraiek ere, senideak ere, kondenatuak izan gabe zigortuak izaten baitira. Toni, Javi Gaiagaren ama, dugu e, eh, urbileko adibidea. Laroita urte bete zitun aurreko ostiralea. Kordobarako, sortzeron kilometroko bidea. E, Laroita urte, sortzeron kilometro joan, eta sortzeron kilometro etorri. Nor ezarri dio Toniri biziarteko zigor hori, Nork ezarri zien eriotza zigorra argetainak iri, zein nazio hartako zuen bidearen izenean. Gure herrian, oarendik ere, aitortu gabe dauden biktima, eh, biktim memoriari eta familiari egiten zaien bazterkeria hau, ez da ulargarria, ez da onargarria ere. Lazarte horiako etxe bilduren iritziz, gertatutakoaren egia mosaiko handi bat izan behar da. Egia ezberdinez osatutako mosaiko zabal bat egia guztiak maila berean ikusarazi eta itortu behar dira gizartearen e, gizartearen aurrea. Hamasei urte, danamazkigu, iturri ofizialitatik ez bezala, argi eta inakiren memoria kaletik eta herri kemenetatik bizirik mantentzen. Errekonozimendu soziala beharrezkoa da, baina baita instituzionala ere. Horregatik, argi eta inakik ere, aitorzen instituzionala izatea eskatzen diegu lasarte Udaleko alderdi politikoen, eusko jarralitzari, eta dagokien instituzio guztiei. Biktima guztiek, eh, egia, justizia, erreparazioa eta diskriminazio ezaren eskubida baitu. Dispersioari amaiaren bateko ordua da, hiritar guztien eskubidekik, eh, eskubidekiko ardura izateko garaia da, biktima guztiek, argi eta inakik ere, egia, justizia, erreparazio eta diskriminaziorik eza izateko garaia da, salgo espenik.